Toshkent havosi tozalanmoqda. O'zgidromet bugun 7-noyabr kuni soat 11:00 holatiga Toshkent havosining ifloslanish darajasi normal deb qabul qilingan. konsertatsiyadan 3.3 barobar oshiq bo'ldi. Bu haqida Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. O'zgidromet xabariga ko'ra, Toshkentda havoning ifloslanish darajasi o'tgan kunlarga nisbatan pasayishni boshlagan. Markaz shamol yo'qligi va avtotransport vositalarining kamligi tufayli havo sifati yanada yaxshilanishi mumkinligini qo'shimcha qilgan. Avvalroq O'zbekistonga yopirilgan qum bo'roni mamlakatdan chekinib qo'shni davlatlarga ko'chayotgani haqida xabar bergan edik. Manba qalampirus kanaldan uzoqlashmang birinchi yangiliklar faqat bizda